我跟你们说什么？你看，你看一下，那如果你个脚呢，那皮呢，不是每个人这样，有的人真的很硬，硬了你就爆开了。如果你用一个摩擦，哇，很久很久，我虽然为结果好用，很快，我自己发明的。那个我来泡一种啊薯好像人的鼠蓉啊、鼠仔啊，呢啲冬晚大的。如果你用啲小洞啊，一下子就磨到平平。 啊，要怎么做的呢？放一点点水啦，吓，一点点就够了。咁啊，大概你浸多数住个后针里个很多鸡皮的，咁啊，然后这样啦，啊，这样咗之后咧，然后咧，差不多啦。咁啊，又可以漂白一只脚啦，吓，很好用，很好用，啊，一度两用。 呢就系粘米粉、糯米粉，啊，粘米粉、糯米粉，咁然后咧呢个主要咧就我想它彻底清洁你的皮肤，咁啊将呢啲嘅浊浊浊浊流你流你出上呢度啲皮浸软啦，啊大概几分钟它就软啦，软裂咗之后咧你就这样啦，听下有声音噶咩嘢片段？ 搵搵摸，咁啊人呢试试下它，咁啊继续咁样摸啦吓，摸摸摸摸到它差唔多片画啦，真系好好好正噶吓！哇，我想到后嚟啊，差嚟咗正呢啲片画，然后你拿个摸摸嗰种诶摸，将后生啲沙子整，咁样搓一沙片片，好美的一沙，OK。 我就谢接你了，拜拜。